Перевод и озвучка с канала Трансдаберус. Я хотел жареный сыр на обед. Но еще там была рыба. Яркий победил. Послушайте, я люблю кошек. Такие маленькие, славные www.kotya.com slash arti 4 iz 6 Если вы возьмете компьютер и введете этот адрес в интернете, то увидите фото моей кошки. Тяжелая публика. Мир без Linux означал бы мир без социальных сетей. Эй, можно пойти за тобой? Трудно представить такое и не нужно благодаря сотням и тысячам компаний и программистов, которые поддерживают Linux. Изучай больше, поддерживай Linux и подписывайся на канал.